各位观众朋友，大家好！今天我们收到了 FJ f r o z a 送来的试用球拍，这只是 FJ k e f l a CNT Power 七千号球拍。f r o z a 也送来了 FJ 六十五 X Power 的线，Dimension 为零点六二 mm，还有 f r o z a 的 PU Grip。现在我会为这支球拍安装这些配备。 现在我们已经完全的安装了这支球拍的配备，拉线的磅数是二十六磅。我们会把这支球拍带去球场试用，也会在下一个单元分享对这支球拍的评价。